ಬೇರೆ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಇದಾರಪ್ಪ ಮೇಲಿರೋನೆ ಮೇನು ಅವನೊಬ್ಬ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರಾಗಿದ್ದರೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋಗೂ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತ okay guys finally video start ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಳಿದ್ರು ಬಿಟ್ಟರು ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಲೆವೆಲ್ ಒನ್ನು ಟೈಲು ಗ್ರಿಪ್ಪು ಐ ಮೀನ್ ಸಮೇತ ಸಿಕ್ತು ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಒಂದು ಕ್ರೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಖುಷಿ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಟು ಫೋರ್ ಇದೆ ಸೊ ಎಮ್ ಟು ಫೋರ್ ತೊಗೊಂಡು ಇವಾಗ ಹೋದರೆ ಏಮಿಂಗಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಇವಾಗ ವಂಚವ ಸಮಯ ಅವು ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿದ್ರು ನಾನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ la misada La misada misada misada Mesada, no, que ahorita no encarta. Pues. ಎಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ದ ನೋಡಿದ್ರ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವಾ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆದರೆ ಅದು ಬಾಡಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಬಾಡಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಹಾ ಫೈನಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಬಂದ ಬಂದ ಯಾರೋ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತು ನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಮಗನ ಗದ್ದು ಬಂದು ಓ ಓಹೋ ರೀಲೋಡಿಂಗು ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಕಿಲ್ ಆಗೋಯ್ತು so second kill clear clear ಆಯಿತು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೋ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅವನು ಏಯ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿತವನಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ ಇಲ್ಲ ಮಿಸ್ಸಾದ ಮತ್ತೆ ಆದ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬರೇ ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ ಹೀಲಾಗನ ಈಲಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಹಾಕೊಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಫೈನಲಿ ಇವಾಗ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ ಪಟ್ಟಂತ ಬೇಗ ಆಗೋಯ್ತು ಒಂದು ಹೊಡಿತೀನಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಟೊಮೊಟೊ ಬಾತ್ ಏನೋ ಸಾಬಾ ಸೈ ಓ ಓ ಗಾಡಿ ಎಮ್ ಟು ಫೋರಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ನಾನು ಟೈಮ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಪಕ್ಕ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೋತೋಗ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅಯ್ಯೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇ ಬುಲೆಟ್ ಇರೋದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬುಲೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಮಲ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಗೋನು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಗೋನು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಗೋನು ಮಲ್ಗೋನು ಕೊಡು ಅದು ಏನು ನಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಯಾವಪ್ಪ ಅವ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬುಲೆಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಶಾಟಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಥ್ಯಾನ್ ಗಾಡ್ ಫೈನಲಿ ಬಚಾವಾದೆ ಬಂದ ಬಂದ ಇಲ್ಲ ಬಂದ ಅಯ್ಯೋ ಇರೋ ಎಲ್ತೆಲ್ಲ ಇಡ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಾಗರು ಇವನು ನನ್ನ ಮಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಿಡ್ಬೇಡ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಅಲ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಮರದಿಂದೆ ಮರದಿಂದ ಅವಲ್ಲೇ ಸೇಮ್ ಮರದಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ತುಂಬ ಶಾರ್ಟ್ ಅಯ್ಯೋ ಬಾಡಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಇವ್ನು ನೋವಾಗಿ ಒಂದು ಇವ್ನು ಕಿತ್ತೋಗೋಣ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಓಕೆ ಇರೋದೇ ಫೈನಲಿ ನುಬ್ಬ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ನು ಮಿತ್ತವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಮಿಸ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಓ ಏನೋ ಮಿಸ್ಸಿಂಗು ಓ ಅವ್ನು ರೀಕಾಲಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದಾನ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಕಿಲ್ ಬಂತು ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಿಲ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಜಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಖರಾಬಾಗಿ ಆಡ್ತಾರೆ ಜನ ಅಂತ ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಆಡಬೇಕು ಅದು ಸೋಲೋ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳೋದೇನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಮಿಸ್ಸಿಂಗೋ ಇಲ್ಲ ಅದು ಎಚ್ ಶಾಟ್ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಇರಬೇಕು ಮೇ ಬಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಹೆಚ್ ಶಾರ್ಟಿಗೆ ಅವನು ಪಾಪ ಸತ್ತೇ ಹೋದ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವನೇನ ಇದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋನು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರೀಕಾಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನು ಬರಲಿ ಬರಲಿ ಬರಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆದ ಮಿಸ್ ಆದ ಏ ನನಗೆ ಹೊಡೆದ ಬಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೀ ಬಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ಫಿನಿಶೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಗನ್ನ ನಡಿ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಇದ್ದ ಅವನು ಎಲೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅವನ್ನೇ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಕಿಲ್ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು ಬಂತ ಯಾಕೋ ಇನ್ನೊಂದು ಕಿಲ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಒಂದು ಎರಡು ಕಿಲ್ ಬರಬೇಕು ಮೇ ಎರಡು ಕಿಲ್ ಬಂದರೆ ನಾನು ನಾನೇ ಐ ಗಾಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಹಾಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು ನೋಡಿ ಆ ಬಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಯಾರಿಗಾರು ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಬಾಡಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಐ ಫಸ್ಟ್ ರೀ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ತ್ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೇಗ ಇವಾಗ ಫೈನಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಹೆವಿಯಾಗಿ ಆಡಿದ್ದ ಗೇಮ್ ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬಂತು ಯಾರಿಗೋ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಇದ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದೇ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಬೇಗ ಸ್ಕೋಪ್ ಓಪನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆವಾಗಲೇ ಸ್ಕೋಪ್ ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ನಾಲ್ಕಾಗಿರೋನು ಏನು ಇಷ್ಟು ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾವನೆ ಫಸ್ಟು ಲೊಕೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾಯಿ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಹೊಡೆದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಇರೋನೇ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇನ್ನು ಹತ್ತು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಹತ್ತು ಜನ ಜೊತೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಕಿತ್ಲಾಡೋದು ಇವಾಗ ಹತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಹೊಡೆದೇ ನಾನು ಆಗನೇ ಬರ್ರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ್ನಲ್ಲ ಏನು ಯಾಕೆ ಶಟ್ ಇವನು ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ ಆದ ಯಾರು ಹೊಡೀಲಿ ಯಾರು ಹೊಡೀಲಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಹೊಡಿತಾವ್ರಪ್ಪೋ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ಕಂಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಖತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಂಫ್ಯೂಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಓದ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡೋದ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಹಿಂದೆ ಇರೋನು ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಇರೋನೇನು ನನಗೇನು ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಸೊ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಮುಂದೆ ಇವನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತವನೆ ನನಗೆ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತವನ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಭಯ ಬೀಳ್ದಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಇವತ್ತು ಸರಿ ಆಯಿತು ಮೂವ್ ಆಗೋಣ ಫಸ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ಹಿಂದೆ ಅಂತೂ ಇವನಂತೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕ ಇವನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊತೀನಿ ಎಲ್ಲೋದ್ರಪ್ಪ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಬ್ರು ಕಾಣ್ದಲ್ಲೇ ಆಗೋದ್ರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಕಾಣ್ತಾರೆ ಪಟ್ ಅಂತ ಎಮ್ ಟು ಫೋರಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯಲ್ಲೂ ಹೋದೆ ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ ಆದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಇವರು ಈ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರೋ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊಡಿತವನೇ ಯಾರಿಗೆ ಹೊಡಿತವನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ mostly maybe recalling close ಆಗಿದೆ ಆದರೂ ಹೊಡಿತಿದ್ದಾರೆ ರೀಕಾಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸೊ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಗೆಲ್ಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಗೆಲ್ತ್ರೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಿಸ್ಸಿಂಗು ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಓ ಏನು ಗುರು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾವ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಾನೇ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು headshot finally headshot ಹೊಡೆದ ಇವನ್ಗೂ ಸೊ ಈ ಕಿಲ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಇವ್ನ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋದ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವ್ನ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಇದಾರಪ್ಪ ಮೇಲಿರೋನೆ ಮೇಯ್ನು ಅವನೊಬ್ಬಂಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಾನು ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಡ್ಡಿ ಮಗ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಫೈನಲಿ ಇನ್ನಿಬ್ಬರೇ ಇರೋದು ಹಾಗಿಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಫೈನಲಿ ಇಬ್ಬರೇ ಇರೋದು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಅದೆಂಗೆ ಸಾಯ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು